Добрый день! Сегодня мы разберем метод решения задачи магниты, которая была на связанном туре чемпионата СНГ 2017 года. Но данная задача решается отлично и без дополнительных условий. А, начинать ее решение я рекомендую с проставления так называемых лишних знаков по краям сетки. То есть в данном ряду у нас один минус больше, чем плюс. Этот минус может быть реализован за счет пластинки, направленной перпендикулярно данному ряду. Причем эта пластинка будет одна такая лишняя. Все остальные пластинки будут парными, направлены также, поскольку в этом ряду у нас всего две таких пластинки, то ровно одна из них будет заполнена и заполнена будет таким образом. Лишний плюс один мы реализовали из этих трех, но еще один лишний плюс остался. Он также уходит вниз и реализует лишний минус здесь. В этом ряду поровну знаков, в этом также, в этом также. И в этом ряду снова есть один лишний плюс, который уходит вниз. Аналогично с данными снизу. В левом ряду лишний минус, он уходит в соседний ряд. Один лишний плюс мы реализовали, еще два остались, и они могут уйти только в соседний ряд, ряд справа. Оба минуса из этих двух мы реализовали, остался плюс, он также уходит в соседний ряд. Один минус мы убрали, остался лишний плюс, выводим его. Здесь уже число знаков выровнялось. Здесь знаков поровну, здесь лишний плюс, уходящий в соседний ряд. Рассмотрим ряды с большим количеством знаков. Размер сетки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 8, сетка квадратная. А в этом ряду 7 знаков. Значит, только одно место будет пустым. Значит, пластинки сонаправленные ряду. Вот это, вот это будет заполнено. Других больших таких рядов нет, но есть маленькие ряды. Как, например, вот этот в нем всего 3 плюса и 0 минусов. То, что минусов 0 означает, что пластины, сонаправленные этому ряду, например, вот эту, будет пустая, иначе бы она хотя бы один минус содержала. бы. В соседнем ряду все три знака расположены на горизонтальных пластинах, как мы выяснили. Значит, опять же, пластина сонаправленная ряду будет пуста. Теперь эти две пустые пластины Ограничу данный ряд. В нем осталось только 6 позиций для этих 5 знаков. Значит, снова пластина сонаправленная ряду будет заполнена. Мы уже отметили, что ровно одна пластина, а их всего две такие пластины такого типа, ровно одна из них будет заполнена и заполнена таким образом. Поскольку эта заполненная пластина у нас уже есть, то мы ее отмечаем, а соседняя с ней отмечаем пустой. Далее рассмотрим этот ряд. В нем 5 знаков должно быть и ровно 5 мест для них. 3 пустых. Значит, оба остальных должны быть заполнены. в этом ряду 4 знака на 5 местах. Значит, данная пластина сонаправленная ряду также заполнена. И заполнена еще одна из вертикальных, как мы уже отмечали. Рассмотрим этот маленький ряд. У него всего лишь три знака, но два из них мы уже отметили. Значит, пластина сонаправленного ряда будет пуста. И поскольку у нас одна пластина в этом ряду вертикально должна быть, то она может быть находиться только вот тут. В данном ряду тоже 5 знаков на 6 местах. 2, 2 пустых мы уже отметили. Значит, данный ряд, данная пластина заполнена. И из-за соседства заполнена пластина мы заполняем и эти. рассмотрим вот опять этот маленький ряд. В нем ровно одна пластина из этих двух должна быть заполнена, заполнена вот таким образом. У нас уже отмечена данная пластина, что она должна быть заполнена. Значит, соседняя с ней пуста, а сама она имеет такой вид, и мы заполняем примыкающие к ней. Один плюс у нас уже есть, значит и один минус есть. Значит остался еще один минус. И он не может находиться здесь. Минус плюс, иначе два плюса будут соседствовать. Значит эта пластина ну, пуста. Из этих пяти, эти пять знаков расположены на шести местах. Значит, направленные заполнены. И по соседству мы можем заполнить и знаки. Далее рассмотрим ряд с нулем. В нем обе пластины расположены вот так, имеют одинаковое заполнение плюс-минус. Значит, вот эта пластина нами заполняется. В данном ряду есть уже три минуса и всего один плюс. Значит, второй плюс будет находиться только здесь. И эта пластина, соседствующая с обоими плюсами, не может быть заполнена. Она пуста. А поскольку мы ответили, что ровно одна из них заполнена, то вот эта пластина должна быть заполнена так, как мы отмечали в начале наших рассуждений. В данном ряду из шести знаков нами проставлено 5, остался еще один. И это минусов тут 3, значит это плюс-минус. Я отмечу это между двумя пластинами, поскольку ровно одна из них будет заполнена, а вторая будет пуста. Из шести знаков на семи местах сонаправленная пластина заполнена. И раз она заполнена, значит из этих четырех знаков у нас уже три есть. Сонаправленная пластина пуста. Единственное место для четвертого знака это вот здесь. Лишняя пластина в крайнем левом ряду у нас горизонтально минус плюс. Она не может находиться тут. Значит, эта пластина пуста. Лишняя находится вот здесь. Соседнюю мы заполняем. Все пять знаков уже стоят. Три плюса есть, один минус. Недостающий ставим сюда. И оставшаяся пластина пуста. Весь данный ряд заполнен. Здесь остался недостающий минус на горизонтальной пластине. И он может находиться только вот тут, поскольку эта пластина, два минуса соседствовать не могут. Это пустая пластина в данном ряду осталась одна пластина. Такая. Теперь мы видим, что из наших двух пластин нижняя не может быть заполнена поскольку будут соседствовать два минуса. Минус и минус. Значит, она пуста, а заполнена верхняя пластина. Ну и все шесть знаков здесь есть. Оставшиеся пусты. Здесь только два знака. Значит, эта пластина заполнена и заполнена таким образом недостающая пластина здесь также расставляется по соседям. Задача решена.